Mm. Hej på er! Det är vlogg igen och idag så fick jag stora problem med ljudet. Jag satt på bussen och pratade rätt så mycket idag. Men eh, ja, när jag kom hem så var det ju mer bakgrundsbrus ifrån bussen än vad min röst hördes. Så det gick inte alls att använda. Ja, men jag på bussen och... Mm. Där fick ni höra lite grann av hur det lät. Hörde ni mycket av vad jag sa? Nej, det gjorde ni inte. Nej, så jag måste absolut fixa en eh, bättre mick och plocka med mig när jag är ute och vloggar utanför hemma. Eh, eller överallt där det är en massa ljud runt omkring för att eh, just det, jag sa det ju förra jag gjorde, nej näst förra, den här som heter Vad ska man prata om? Där pratade jag om just det att eh, det hörs när det blåser och det, ah, det blir liksom inte roligt. Idag har jag varit på bilbingo igen, Lämstanäs eh, flygfält här utanför Storvik. Mycket folk, trevligt. Vi ska få se lite klipp därifrån på slutet av den här vloggen. Höga vinster, så måndagar då kör vi i Lämstanäs. Kom dit, klockan 14 är det faktiskt nästa gång. Det är på måndag klockan 14. På måndag då är det ju 6 juni röd dag, eh, nationaldag. Det har blivit röd dag numera även här i Sverige. Lite trevligt, man får vara ledig en extra dag. Imorgon, eh, det blir alltså idag för er som tittar, ska jag försöka åka ner till Latinalokalen och få någonting gjort där igen. Det var länge sedan jag var där Jag ska försöka få ihop lite nya låtar, lite akustiska låtar och jag håller på och skriver en låt just nu också som jag inte vill säga så mycket mer om än att jag håller på och skriver en låt. Eh, den får ni höra när den blir klar. Det blir en akustisk liten ballad, eh, väldigt lugn och finstämd. Mer än så tänker jag inte säga. Ni kanske har märkt att jag har släppt en ny platta på Spotify, iTunes, Google Play, Amazon, lite olika ställen ute på nätet. The YouTube Sessions Part 2 kallar jag skivan för. Ja, och ni som hänger här på Youtube, ni har ju hört alla låtar redan, men vill ni höra dem någon annanstans än på Youtube så kan ni hoppa in på Spotify, Google Play eller iTunes och köpa dem där. Ja, då, då stödjer ni mig lite ekonomiskt också. Eh, om ni nu vill det. Det vet jag inte om ni vill. Hoppas att ni vill det. Det var väldigt trevligt att få in lite pengar där. Ja, Eh, Platina ska vi försöka göra samma sak. Vi har gjort ett gäng akustiska videor på Platina-kanalen och och eh, de ska släppas på Spotify, iTunes, Google Play och de där tjänsterna, även de låtarna. Men jag ska försöka att eh, jobba upp lite nya låtar, eget material också med Platina. Vi, det är ungefär två månader sedan vi släppte Fantasisingeln. Vi ska försöka att släppa en till ganska snart. Eh, vi har snackat lite om att släppa en gammal cover, men eh, jag vet inte om vi har så stor lust att släppa en cover. Jo, oh, en cover blir nog med på den här som andra, tredje spår, men vi vill nog ändå släppa i huvudsak en egen singel. Vi är ju ett coverband som åker runt och spelar och då vill vi ju visa upp att vi inte bara är ett coverband. Nej, men det är dags att bli lite produktiv igen. Sedan eh, begravningen av eh, Bobo, Daniel Bobo Hagström, så blev jag lite ur fas och jag har liksom, det är de här vloggarna som jag lyckats få ihop, några stycken, lite då och då, men eh, jag har ju knappt proddat någon musik, jag har inte spelat in speciellt många nya låtar och de gånger jag har gjort det, ja då har jag väl i princip känt mig tvingad till att spela in någonting nytt bara för att det skulle komma ut liksom. Sista jag gjorde var ju när Roxette-låten The Heart Shaped Sea Ja, jag ska försöka sätta mig som jag sa. Jag håller på och skriver en ny låt. Jag ska försöka sätta mig och skriva klart den, spela in den och släppa den på min musikkanal som ni hittar i kortet som jag stoppar in typ nu. Där var det. Eh, gå till den, gilla det ni ser, ja, om ni gillar Jag tänker inte tvinga någon att gilla någonting som ni inte gillar, utan gillar ni låtarna så klicka gilla, prenumerera på kanalen så får ni höra mer. Samma sak med den här kanalen, glöm inte bort att prenumerera om du inte redan har gjort det. Hörni, vi hörs igen imorgon. Som avslutning får ni se lite takes ifrån eh, kvällens bilbingo. 70 Sjua. Nolla. Sjuttionio. Sjua, nia. Femtiotre. Femma, trea. Fyrtiofyra. Fyra, fyra. Ivar sexton. Etta, sexa.